Twoje dziecko rozwija się przez 9 miesięcy. A ile czasu Ty potrzebujesz, aby przygotować się do porodu i zupełnie nowej roli życiowej? Zapraszam Cię serdecznie do pierwszej w Polsce mamocentrycznej szkoły ciąży i rodzenia online. Dowiesz się, jak zadbać w ciąży o ciało, dietę, ruch i psychikę, jak być zdrową w ciąży, jak uspokoić myśli i emocje jak należy przygotować się na poród, w którym Cię wzmocni i dostarczy dobrych wspomnień, jak panować nad lękami i zapobiegać depresji poporodowej. Zadbaj o siebie z głową. Zadbaj o siebie z nami. Czekam na Ciebie.